तम तो तो तो से मोबाइल कम यानी ब्रेंडेड कर कैशलेस क्या अच्छे तीस बैंक बैलेंस कहें जन मोबाइल अना या बेहू तुम फिलहाल कंडीशन पलवे क्या सन मकान क्या सड़क क्या आब पोजिशन पावर पोजिशन यमो सो इंसान जिंद रोजान باخد اگر اڑٮ۪ن بتہٕ چھِ آز خۄدا رسوٗلَس پتھ بوٗزتہٕ چھُنہ اَسُن وَسُن کینٛہہ بَتہٕ چھُنہٕ اَڑٮ۪ن کینٛہہ یِم چھِ حالات ییٚتہِ سکوٗل بَچہِ گژھان وٕنۍ سکوٗل موزٕ گژھِ آسُن اَتھ پٔنٛڈۍ گژھِ آسُن چھٔتٕر گژھِ آسُن بیگ بہ خۄدا اگر نہٕ أڑۍ بَچہِ گَرِ بِہِتھ ژےٚ حظ یہِ یہِ آسہِ ہا أمِس أمِس چھیی نہٕ چھُس ٹریش کر کران سیل ڈۄڈ رۄپیہِ ڈڑ نہٕ پنچہ منٛزٕ مہینہ مجھ أنٛدرٕ کَنہِ یہِ چھُ سٲنۍ سون کاربار ییٚتہِ گام چھُ سٮ۪ٹھاہ غریٖب گام ییٚتہِ چوٗلہٕ کٔژ تین نہ چھُ پاوَر نہ چھُ سڑک نہ چھُ آب نہ چھُ ڈِسپَنسٔری ییٚتہِ نہ چھُ کانٛہہ ہیٚلٕتھ سٮ۪نٹَر ییٚتہِ ییٚتہِ چھُ یہِ ہسا یہِ سکوٗل تَتھ منٛز چھُ بَچہِ تٕرٛہ پَران ماشٹر چھُ اکھ منٛزٕ چھِ یِوان پانٛژھِ دۄیہِ دۄہہِ بیٛاکھ باقٕے چھُنہٕ ییٚتہِ چھَنہٕ کانٛہہ فیسَلٹی اَسہِ دۄیہِ کورِ پوٚرمُت تِم تہِ روزِ پَتہٕ أتنَسٕے مطلب تِم پَرناو ییٚلہِ نہٕ بہٕ پَتہٕ کُن وٲژٕے زَچہِ کَرٕہَکھ لیٚچہِ کَرٕہَکھ باقٕے چیٖزَن کَرٕہَکھ تِمو کوٚر نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ تم چھو ترام پہ سن سین زین دہی دم تر سن بیا پہ تلکانہ یہ سی پاپرٹی کیا